Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP. Camaradas, Partido Comunista de Grecia, KKE, Atenas. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP, saludan con afecto al Partido Comunista de Grecia, KKE, que libra en tiempos de crisis sistémica del capital la más extraordinaria batalla en suelo europeo por el socialismo y el comunismo, por unificar a un pueblo que en su brillante trayectoria histórica no ha dejado de luchar por un nuevo sistema de justicia y humanidad. Las guerrillas de las FAREP, que empuñan las banderas del pensamiento de Bolívar y de Marx, fuerza demoledora contra la opresión, desean a los militantes y dirigentes del Partido Comunista de Grecia en su decimonoveno Congreso aciertos en la discusión democrática que incorporará a su programa las nuevas realidades y la rica experiencia que arroja la confrontación contra el capital y la lucha por la instauración de un nuevo poder. Estamos convencidos que las tareas políticas que emanarán del magno evento constituirán para la militancia una guía segura hacia la victoria popular y revolucionaria. Queremos compartir con ustedes, camaradas, que estamos librando en La Habana, Cuba, una intensa batalla política que respaldada en nuestro accionar militar intenta una solución dialogada al conflicto social y armado que ha estremecido a Colombia por más de medio siglo. Su apoyo a la justa causa de un pueblo que anhela paz con justicia social, democracia verdadera y soberanía, nos colman de certezas de triunfo. El sueño de una nueva Colombia en marcha hacia el socialismo y el comunismo avanza. El KKE y el pueblo griego están siempre en nuestro corazón. Y deben saber que en la guerrilla del Alfarepé hay un sentimiento transatlántico de solidaridad que invariablemente estará al lado de todos ustedes. Viva el decimonoveno Congreso del Partido Comunista de Grecia, KKE. El KKE y el pueblo griego vencerán. Comisión Internacional de las FAREP, Montañas de Colombia, abril de 2013. Libertad, compañeros de la FARC, con el pueblo a triunfar, por la patria, la tierra y el pan. Compañeros de la FARC, a la voz de la unidad, alcanzar.